म्यूजिक बाय शादी करके यार कहे जाए तो ससुर बंगी गमे कके लाल सनर यार कहे जाए तो ससुर से अपना खुश लगता रे अरे कहे के का चाहता अरे चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के आप खाए थाली में मुन्ने को दे डाली में अरे ये का गावता रहो जाने ससुरा में जाके ये है कारे मगबू पैका धीरे में रहल पहिले हमारा तो <laughs> तो ही हो तो अरे अभी सब भूल जाए जा बरतवा हराई काले दुकान यही से कलेजा पे पत्थर रख ल अरे जा सो जा रे मुन्ना सपनों में खो जा अरे इमोशनल में करवा गया है अरे चंदा मामा दूर के गुआ पकावे गुड़ के आप खाए थाली में मुन्ने गोदे प्याली में अभी सब बंद कर ससुरा में जा जाके है हंसब खेलाबू पिया है हम परब हो अरे तो टुकड़ा से पूछ ले हो हाँ। कि टुकुर टुकुर ताक में ना कि तकिया के तोहर दिल तोड़त नखे तोहर हम प्रेम अब तोहर पूजा तोहर से मिले हर में की पीसल संगी नमी बितावे लगाबू जायदा भइल जोन भाने चंदा मामा दूर के बुआ पकावे गुड़ के आ अरे जाएगा मामा बन जाइबा अरे पहले भक्त मामा करबे